අයිබෝන් හැමෝටම ඔන්න අදත් ට්‍රවල් වීඩිය එකක් කරගෙන ආවා අද අපි අන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කෑගල්ලේ මුලත් කොහු පිටිය දෙදුගල කියන පැත්තර තමා එපැත්තේ ගොඩක් දියඇලි ගොඩක් බලන්න තියෙනවා කියල තමා ආරංචිය ඔක්කොන වඩා යන පාරහරි ලස්සනයි කියනවා දොළස්පාග කොටසේ එනම් අපි ගිල්ල බලුම් කොහොමද මේ ගමන වෙන්න කියලා අපි මේ ගමන යන්න පටන්ගත්තේ කෑගල්ල පැත්තිං කෑගල්ලින්දම් බුලත් කොහ පිටිය පාරේ ගිහිල තමා පාරණං ටිකක් සෞත්තුයි බයික එක් වගේ යන කෙනෙකුට නම් ලේසි ගැස්සෙන ප්‍රමාණහෙම ටිකක් වැඩි ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ල තියෙන්නේ නලගෙන ඇල්ල දියල්ලක දියල්ල ප්‍රවේශපත් කවුලුවකාවට මෙතනින් ටිකට්ටයක් අරගන්න ඕනේ ටිකට්ටයක් රුපියල් පණහක් තමා වෙන්නේ වැඩිහිටි කෙනෙකුට මේක ප්‍රාදේශී සභාව පුලත්කෝ පිටියෙන් තමා නඩත්තු කරන්නේ මෙතනින් ටිකට්ටයක් අරගෙන තමා අපි නල්ගෙන ඇල්ල බලන්න මේ පාරදිගේ යන්න ඕනේ Thank you. එහෙම කිව්වොත් මෙතන හරි ලස්සන තැනක් අපි දැන් මේ ඉන්නේ නලගන දියල්ල ගාව මේක කොටස් කීපයකට කැඩිලා තියෙනවා වගේ තමා පේන්නේ මෙතන සුන්දරයි වගේම ගොඩක් අනතුරුදායක තැනක් වගේ කියලා තමා හිතෙන්නේ මෙතන බෝඩ් එකකුත් ගහලා තියෙනවා එක පාට ජල කඳ වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා ඒ ගැන විමසිල්ලෙන් ඉන්ඩ කියලත් ඉතින් එන්න ඔයාලත් මෙතන සුන්දරත්වය විඳින්ට හැබැයිතින් තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැනත් ඒ වගේම හිතන්න Ah, ready to eat, right? මේක දැන් අපි නලගෙනන්න බලලා එතනින්දම් කාලා නාලා එහෙම දැන් පිටත් වෙන්න තමයි යන්නේ අපි දැන් ගම්පල පැත්තට තමයි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මේ පාරෙන් අප බුලත් කොපිටි පැත්තට යන්න නැතුව ගම්පල පැත්තෙන් එළියට එන්නේ කියලා හිතාගෙන තමයි මේ යන්න හදන්නේ ඉතින් ඒ පාර දිගේම එනකොට ඔන්න තවත් දියල්ලක් හම්බුණා මේක පාර අයිනෙම තමා තියෙන්නේ මේ තමා රුක්මල් ඇල්ල යනවා මේ මෙතන එහාට ඇත්තට වටපිටාව හරිම ලස්සනයි යන දෙපැත්ත පාර හැමදේම ගහකොළ හැමදේම ලස්සනයි පරිසරයට ආදරය කරන අයට ඇත්තටම හොඳ පාරක් හොඳ ගමනක් ගමනක් වෙනවා මේක අනිවාර්යෙන් මේ පාරණං ඇත්තටම කිවොත් දිවියලෝකට යන පාරවගේ ඒ තරන් ලස්සනයි ඔලාවත් අනිවාරෙන් මේ පාර දෙපැත්ත මේ ලස්සන අනිවාරෙන් ඔලට අදාගන්න බැරි වෙනවා මේ ලංකාවද කියලා හිතෙන තරමට මේ පාර ඇත්තරම හරි ලස්සනයි අමුතු මත්දැකීමක් තියෙන්නේ මේක ගිහිල්ලම විඳලම බලන්න ඕන පාරක් අනිවාරෙන් ඔලත් පුළුවන්නම් මේ පාරි ගිහිල්ල බලන්න Thank you. ගමන ඉවර වුණේ මං හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්න ඇති කියලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා ඒ වගේම තව දවසකින් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු ඒ වගේම කියන්න දෙයක් තියෙනවා මේ අද අපි මේ ගමන ගියපු බස් එක ඔයාලගේ ගමන් වලට ඔයාලේ ට්‍රිප් එකකට එහෙම ගණ්ඩ ඕනේ නම් මම පල්ලෙහෙන් එයාලගේ පේජ් එක දාන්නම් නුවරවට කට්ටියට තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ බස් එක නුවර තමා තියෙන්නේ මං එයාලගේ ෆේස්බුක් පේජ් එක දාන්නම් ඔයාලට ඒ හරහා එයාලව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් කහඳවල ආරච්චි එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියලා බැලුවාම ඔයාලට එයාලගේ පේජ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්